Χαίρετε, τι κάνετε, ελπίζω να είσαστε όλοι καλά. Ε, αυτό είναι το κανάλι μου. Θα πάμε βόλτα σήμερα, να σας δείξω τι μπορείτε να κάνετε. Ε, πώς το κανάλι, είναι στα αραβικά Wasfat Mary Poppins. Ε, στα αγγλικά είναι Mary Poppins Recipes και συντομογραφία είναι το MPR ε, της Mary's Poppins Recipes, MPR, αρχικά της λέξεις. Ε, αυτό ε, βοηθάει όταν ψάξετε τη συνταγή, ας πούμε θέλετε να κάνετε το ε, popcorn, θα γράψετε popcorn και δίπλα MPR και σου βγάζει κατευθείαν τη συνταγή μου. Ή corn dogs <clears throat> και δίπλα MPR και σου βγάζει κατευθείαν τη συνταγή μου όταν κάνετε το search ε, στο Google. Ναι, και πάμε τώρα τα, τα βίντεο. Δηλαδή θα δείτε που γράφουν από κάτω υπότιτλοι και όταν γράφετε υπότιτλοι από κάτω ή CC ε, τότε σημαίνει ότι έχει μεταφραστεί το βίντεο ε, στην αγγλική γλώσσα. Οπότε αν πάτε μέσα θα δείτε υπότιτλους στην αγγλική γλώσσα και μπορείτε να κάνετε αυτόματη μετάφραση σε όποια γλώσσα θέλετε, όπως αυτό εδώ. Λοιπόν, βάζουμε λίγο αλάτι και ροχαλικά. Ε, ροχαλικά μου είναι μίξη, εγώ τα πιάνω. Μέσα, ε, Βλέπετε, εδώ είναι ε, η μετάφραση που έχω κάνει στα αγγλικά αλλά το YouTube παρέχει ε, την υπηρεσία που μπορείτε να κάνετε αυτόματη μετάφραση σε οποιαδήποτε γλώσσα από τα αγγλικά. Άρα, τι κάνουμε. Αυτό λειτουργεί τώρα εδώ. Πάμε σε αυτό εδώ που είναι ειδικά για τις ρυθμίσεις. Ωραία, πατάμε εδώ. Και πάμε στους υπότιτλους γράφει αγγλικά. Πατάμε εδώ και είναι η γλώσσα που έχει μεταφραστεί το βίντεο είναι στα αγγλικά. Πάμε κάτω από τα αγγλικά τι λέει αυτόματη μετάφραση. Αυτόματη μετάφραση. Πατάμε εκεί και βλέπετε εδώ όλες τις γλώσσες. Δηλαδή θέλετε, ε, το κάνει το YouTube για μένα αυτό το πράγμα. Δεν το μεταφράζω εγώ στα αραβικά ας πούμε. Να, αραβικά. Ωραία. Θέλετε μήπως άλλη γλώσσα. Για να δούμε. Πάμε αυτόματη μετάφραση. Αρμένικα ας πούμε. Να, κατευθείαν. Άλλη γλώσσα. Υπότιτλοι. Αυτόματη μετάφραση. Και πάμε αλβανικά. Να. Ή θέλουμε κάτι άλλο. Υπότιτλοι. Αυτόματη μετάφραση. ελληνικά αυτός που δεν θέλει να ακούσει ήχο αλλά θέλει να δει τι γίνεται μέσα στη συνταγή όπως και εγώ ας πούμε ώρα μετά μεσάνυχτας δεν θέλω να βάλω να ακούσω αλλά θέλω να, να, να ξέρω τι γίνεται οπότε βάζω υπότιτλους ναι, ε, Αυτό το κομμάτι πάει που έχει να κάνει με, με την μετάφραση Ποιότητα πάμε στην ποιότητα. Δηλαδή, σίγουρα στα 7-20 θα έχετε πολύ καλή ποιότητα. Λοιπόν, ακούτε ο ήχος να είναι πολύ γρήγορο. Τι είχα κάνει, ταχύτητα αναπαραγωγής. Πάτε εκεί. Όλο αυτό είναι εδώ. Εδώ υπάρχει. Λοιπόν, υπάρχει κανονική ροή, κανονική ταχύτητα. Εάν θέλετε να το πάτε πιο αργά, πάτε προς τα πάνω. Εδώ είναι πάρα πολύ αργά το βίντεο πάει. Δηλαδή ακούτε τη λέξη πολύ <laughs> ξεκάθαρα. Εάν το θέλε, θέλετε να το τρέξετε, να πάτε πιο γρήγορα, κατεβαίνετε μέχρι 2. λοιπόν, αυτή είναι η αρχική ε, σελίδα ε, για τους νέους που δεν έχουν κάνει εγγραφή. Θα τους βγάζει ε, εδώ ένα βίντεο, καλωσόρισμα. Εδώ, εάν ξέρετε από YouTube, πάτε, πατάτε εδώ, κάντε εγγραφή, πατάτε το κουδούνι για όλες τις ειδοποιήσεις και είμαστε ok. Αν π.χ. είστε στο YouTube και βλέπετε την εικόνα του βίντεο και λέτε α, ας δούμε αυτό το βίντεο σας άρεσε το βίντεο ωραία οπότε πάτε εδώ στην εγγραφή πατάτε πατάτε εγγραφή και μετά πατάτε το κουδούνι εδώ πέρα και σου βγάζει τρεις επιλογές ή όλες τις ειδοποιήσεις ή εξατομικευμένες ή καμία ειδοποίηση. Μπορείτε και αυτό. Αλλά αν πατάτε αυτό είναι σαν να μην έχετε πατήσει κουδούνι καθόλου. Διότι δεν θα σας έρθει καμία ειδοποίηση και δεν θα ξέρετε τι καινούριο έχω βάλει. Οπότε πατάμε όλες, έτσι, όλες τις ειδοποίησεις. Δεν ξεχνάμε να πατήσουμε και το like, τώρα το έχω πατήσει ήδη. Και σε περίπτωση που δεν έχετε προσέξει αυτό το κουμπάκι κάτω από το βίντεο, ή θέλετε να κάνετε εξερεύνηση του καναλιού αλλά δεν ξέρετε πώς οπότε τι κάνουμε κάτω από το βίντεο επίσης εδώ έχει η εικόνα του καναλιού κάτω από το βίντεο αριστερά κάτω από το βίντεο δεξιά είναι η εγγραφή με το κουδούνι αριστερά είναι η εικόνα του καναλιού πατάτε στην εικόνα ή και στο όνομα και σας πάει στο κανάλι και λέτε «Α, τώρα θέλω να δω και τα βίντεο Ωραία. Έχουμε κάνει εγγραφή, έχουμε πατήσει το κουδούνι με όλες τις επιλογές όταν θέλετε να δείτε τα βίντεο λοιπόν αυτά είναι όλα τα βίντεο όλες τις συνταγές που έχω κάνει από τότε που ξεκίνησα. Πάμε στα, στη στήλη playlists. Εδώ είναι η γαλλική κουζίνα. Εδώ είναι τα snacks. Η άλλη στήση είναι η κοινότητα. Αυτή εδώ λειτουργεί σαν την ε, σελίδα σας στο facebook. Εδώ συνεχίζει να λειτουργεί το βίντεο. Το κλείνω. Ε, σαν ε, το facebook, δηλαδή μπορείτε να κάνετε αναρτήσεις που να μην έχουν σχέση μόνο με το κανάλι μπορείτε να κάνετε κοινοποιήσεις και από άλλα κανάλια εδώ, σαν το facebook ε, ακριβώς δηλαδή π.χ. εδώ πέρα που γράφει για τις ομάδες τροφίμων που είναι απαραίτητες για ένα σωστό πρωινό αν πατάτε διαβάστε περισσότερο θα δείτε το ίδιο κείμενο γράφεται και στα ελληνικά και στα αγγλικά και στα αραβικά ε, εγώ συνήθως ε, ή κοινοποιώ το βίντεο ακριβώς ή βάζω τη φωτογραφία με το link από κάτω όταν πατάτε το link πάτε ε, στη συνταγή στο YouTube που υπάρχει ήδη εδώ στα βίντεο μετά τα κανάλια και πληροφορίες για, το κανάλι θα δείτε ας πούμε ότι πότε άνοιξα το κανάλι μου πόσες ε, προβολές έχω ε, τα social media που ε, εκπροσωπούν το κανάλι αυτό ξέρετε τώρα πως να ε, αλλάξετε υπότιτλους πως να βάλετε αυτόματη μετάφραση και να κάνετε εγγραφή κάτω από το βίντεο πατήσετε το κουδούνι για να σας έρθουν όλες τις ειδοποιήσεις οι ειδοποιήσεις που τις βρίσκετε από εδώ το κουδούνι, πατάτε στο κουδούνι και βλέπετε όλες τις ειδοποιήσεις λοιπόν και σου λέει η Mary Poppins ανέβασε το τάδε βίντεο ξέρετε τώρα να πατήσετε στην εικόνα πριν να πατήσω την εικόνα, εμφάνιση περισσότερων και εδώ βλέπετε άλλες πληροφορίες και εδώ σας προτείνω μερικά βίντεο, μερικές συνταγές λοιπόν, αν θέλετε να πάτε να δείτε τα άλλα social media που έχει το κανάλι πάτε εδώ στην αρχική σελίδα στην εικόνα, την κεντρική εικόνα, δεξιά επάνω θα δείτε το facebook, το Instagram, το Twitter, το Blogger και το Pinterest. Π.χ. ας πατήσουμε εδώ το Instagram. Ανοίγει κατευθείαν τη σελίδα. Πατάτε εδώ ακολουθήστε. Αν δεν, έχετε, δεν είστε συνδεμένοι όπως εγώ, κάνετε σύνδεση και μετά πατάτε ακολουθήστε Λοιπόν, εδώ πάντα αφήνω το link για την τελευταία συνταγή και σας προτρίνω να μου στείλετε τη φωτογραφία της όποιας συνταγής έχετε ε, κάνει από τις συνταγές μου ε, να τη βγάλω στο story του Instagram. Ε, θα είναι χαρά μου και σας ευχαριστώ πάρα πολύ γι' αυτό. Mary Poppins Recipes